se me va a cantar, eu vou cantar. Eu non prometín é que fixera son mañá. Mentras preparan os instrumentos, falamos un pouquinho. Non? Eu quería, eh, en primeiro lugar, agradecer a, a Gerardo, naturalmente, que foi a, a alma deste, desta actividade que a redor la película e antes do libro hubo aquí no barrio de, de Coruso e agradecer ao Centro Recreativo e Artístico eh, de Coruso, o CRAC, porque colaborou xa cando presentamos o libro eh, e agora con, moita muita eficacia, con moito éxito porque sabemos que nos en unha silla prácticamente eh, eh vacía non? Eh, ter un recordo para as catro persoas que están na, que participaron na película pero que xa non están entre nós que é a Miguel Carmen Migrans a prima de Manolo, Tina Fernández eh, Ferrol, Manuel Cajeao, compañeiro e amiguinho de Edo Barreras, e eh, Pepe Camiselle, Añarrello, eh, o secretario da Unión Comarca de Comisión Sobeiras, que, que acaba de morrer eh, a saudar a, a Lola, que é a única que, que está aquí, das que participaron representando o barrio de Coruxe, contándome esas historias que non, a maioría probablemente non as coñecía, les propuestas como a, eh, a, a tráfica morte e o mellor diría, mellor diría o tráfico asasinato de Basilio Roda. Me decía que hai un que está no, en, en Mos, un monolito adicado a él e a outros que foron que, que, que foron mortos por alá, que levaban a Valencia e mataron por, por Mos, pero merecía pois, unha rúa ou un un monolito aquí incluso que recordar a capaz que morreu simplemente eh, por, por, ser de, por ser de esquerdas eh, de ser bueno, demócrata una época en que o fascismo eh, empezou a invadirlo a invadirlo todo morreu inocente como, como decía como, como decía eh, Sara eh, bueno, e desearlle a Sara que no puede estar aquí con nós que se mellore pronto e xa quedei coa familia a maneira para que ela poida ver a, a, a película non? Eh, decirvos que esta, esta película eh, veño de presentada en al menos dun mes na Universidade de Costa Rica a petición da Escola de Historia fun ali a unha actividade académica e se interesaron por dar a conocer por, a, a a outros profesores e aos alumnos a versión española da película, porque hai unha versión con títulos en español e outra con títulos en inglés. Eh, e tu, tu, foi moi interesante, porque naturalmente a, eh, as que vivimos aquí, eh, ainda que sexamos máis novos, que Lola e que Sara, eh, nos vivimos os acontecementos, algo sabemos, non? Eh, sin embargo, vas a outro país e te das conta que ten a mesma influencia, non? o mesmo impacto emocional, porque estamos falando de, de, de cousas que son de, universais, que son dereitos humanos universais que foron, eh, en fin, asasinados por, por o fascismo eh, e por o franquismo de 1936 e logo sabedes que continuou moitos anos moitos anos collos, nos primeiros anos foron moi duros en canto a desaparicións e mortes así extra, extralegais tan cruéis como, como das que fala Manolo de como foron matando aos dirigentes sindicales e políticos do Coruso eh, durante ese terrible verán de 1936. Entón me convencí que a forza desta historia que se conta no libro conta a película é unha historia universal e moitos estou convencidos os profesores maiores que, evolucionou a algo que, que conocía de xa porque son unha historia moi parecida a outras tantas historias porque o pai era un o común logo foi o Luixos Sobreiras, foi sempre cercano ao Partido Comunista desde a, eso aprendeu un curso porque en Coruso había unha actividade do Partido Comunista moi forte durante a, a Segunda República e outros partidos de esquerda tamén e de rapaz foi, como conta é, onde aprendeu este texto de lutar por un mundo máis justo, por un mundo máis igualitario, por un mundo máis, máis democrático. A película eh, foi financiada pola televisión de Galicia na época do bipartito, claro. E, e, e logo a presentamos eh, en Vigo eh, un ano, dos anos eh, no Museo de Arte Contemporáneo no Marco que está na, na Rúa de Príncipe, do Príncipe con moito éxito, moito éxito tamén e logo a presentamos no barrio de Coria porque meu pai no ano 45 fo, fo casou en, en, coa miña nai, como xa conta en Coria se foi a vivir de, de Coruso a, a Coria non? Coruso fora donde, donde nacera, donde por polo tanto a súa nenez e e a súa, e a súa adolescencia. Entón, a parte de Colla tamén está aí e fixemos unha presentación menos exitosa que a actual, todo hai que decirlo, eh, en, en Colla na, na igrexa na igrexa dos, dos de, eh, a igrexa esta como se chama que hai en Colla dos A Bolsa. ¿Eh? Y Cristo de la Victoria. Cristo de la Victoria. Cristo de la Victoria, ¿Dónde está Paul? ¿Dónde está ese grupo de curas tan activos eh, socialmente y tan progresistas y que están ayudando a hacer de Coya un barrio distinto. Bueno, en Coya hay mucha gente que no nace en Colla, en San Luis de Jalisco, no interesa, porque vienen de outros lugares, eh, pero de todas as maneiras era unha obriga para nos facer a presentación, a presentación en Coruña. E logo ven eh, esta, a de Coruso, eh, que a, estamos eh, grabando en vídeo, eh, igual que eh, as diferentes versións da película se están difundindo por as redes sociais, han, se un centro de persoas, e faremos o mesmo con esta presentación, porque, bueno, chamades a isto incluso no cine, pois pues eu diría que o cine vai permitir un sistema no mundo non que seña coñecida isto que foi unha aldea que agora forma parte do Concello de Vigo e foi unha aldea según conta a meu pai nos primeiros capítulos foi unha memoria moi especial moi avanzada, digamos, socialmente para a súa época que eran os anos 30 eu vivo todo, toda esa época negra que foi a dictadura eh, de Franco e, bueno, logramos recuperar algo de, de aquello ou muito, non sei, de, de cada un como valores, algo ou muito daquelo polo que lucharon eh, os de Coruso e os de, todos outros lugares de Galicia e de España durante a época da, da Segunda República, que logo foi cercenado con tanta crueldade e con tanta, con tantas, con tantas eh, víctimas. Eh, eh, pois nada, o que decir para terminar, porque queríamos tamén darvos a palabra a vos, que os sufrimentos e as dotas daqueles tempos mereceron a pena porque logo, moitos anos despois, a verdade que demasiados anos despois, despois da transición, xa na democracia se conseguiu unhas cotas de Estado desconhecidas, me pai eso, eh, eso o valoraba muitísimo, non? E de feito, en fin, viviu os, os anos que lle quedaron, non? Eh, que son da, los 80 unos 14 anos que, que le quedaron dende su se jubilou, felizmente, creo que foi a que más feliz de su vida, y era muy consciente que eso era consecuencia de todo o que lutaron, sobre todo de todo lo que lutara os traballadores contra una dictadura que non negaba ese bienestar e esa, e esa De... Bueno, yo sé, eh, eso que se conseguiu esos anos, eh, pois está, eh, estamos perdendo, ¿no? de eventos sociais e outras moitas cousas se están perdendo en un momento de grande retroceso por as políticas eh, de recortes. Non? Por lo tanto, acordarse do coste que supuso a conquista da democracia e unha serie de derechos sociales museo de porque temos que usar esa democracia para, para volver a conquistar e eh, sobre todo para novas generacións esa ese dereito ao emprego e tantos dereitos social que se está perdendo nese momento. Como lle diría Manolo, que viña aquí en campaña electoral a partir papeletas, eh, de ben eh, o próximo o próximo domingo como votaría eh, Manuel Barros, que está en un momento en que, en que fai falta eh, impulsar eh, o país máis cara, cara á esquerda para que non teniamos que pagar a crisis a maioría da sociedade non tiña que pagar a crise social, pero sobre todo que non teña que pagar, e está pasando a crise, esta xer, xer, xeración nova que nunca se imaginou que iba a ter tanto problema con Pablo e tal, e moito máis, porque estamos no día da recesión e non vou a decir máis e máis concretamente. Eh, máis nada, moitas gracias pola vosa presencia e a mí me gusta dizer eso, viva Manuel Barro, viva uso e viva Nostra Tata. haciendo... He oído que estáis haciendo, digamos, un reportaje sobre aquí, sobre Corujo, ¿no? Eh, no, no. ¿Algo? ¿Tenía que ver que, que has dicho algo sobre que estáis haciendo un reportaje sobre Corujo o algo así, ¿no? Non, eh, se fixo, se fixo no momento en que estábamos coa película. Ah. Se grabou moito máis do que do que vedes na película, claro, do que sí. hubo que comprimir a media hora pero, pero de momento nada máis A mellor te refires porque eu falei con algún de vos está algúns amigos meus por aquí eh, etcétera eh, con Cucho, Cucho Paz eh, e eh, outros eh, que estuve falando con algúns aquí porque eh, sempre me piden que a ver cando fago a miña memoria non, non solamente que presenta de meus máis e como es, penso entrar nese, nese, nese traballo, pues, sí, falei con algúns que ese momento darei man de, de algúns amigos de anos para facer a historia que continúa esta da, que fala eh, Manuel Barros que penso que tamén no meu caso vai, aparecer ser unha historia común a moitos da miña generación o sea, que no, eh, adquirimos conciencia social e política nos anos 60 e 70 e lo tanto vivimos esa, ese cambio de dictadura de democracia con resultado que hoxe me pareceron ben durante moito tempo e hoxe insisto nos parece que, que non é eh, polo, que o que temos hoxe non é exactamente lo que estamos lo que estamos tanto e o que lo que houve tantos sacrificios e tanta xente que quedou atrás non tanta como durante a guerra civil pero alguna no, yo hacía un matiz porque eh, veado precisamente unha persona que tiene un dron que articula na red en estos momentos que sale na iglesia de Beade e toda a panorámica que era eh, en, en el entorno Muy bien, pero no, no, Buscaré por internet. Y que hacer una pregunta ya que está relacionada un poco con Corujo y conoce La fuente del sapo, concretamente, ahí también hubo algo cuando la guerra visto. Quería saber algo de la historia, si es que alguien nos lo puede informar. Sí, quizás era algo, ¿no? sobre, la fuente del sapo. sobre sapo eh, un tema más de patrimonio, ¿no? Sobre la fuente del sapo creo que es te que sabe máis saber ah, onde está, non? Bernardo, por exemplo, sí que pode falar que é Sí, pero non ten nada que ver con... Está o nome do santo non ten nada que ver coa morte de Marcelino II que sai na sala que o mataron ali, ah. pero é unha pura coincidencia. Vale, vale, vale, vale. fue 2011. No, no, Marinos eh, guarda este, este dato que... La secretaria, si presenta, si presenta. Eh, no, no, se fixo, eso que se fixo, no, meses, non, Casi nueve. Ca nove meses aproximadamente. Temos moito, moito material en pero a Televisión de Galicia dixo que, que non debía superar os 30 mil. Entón, dixesle o director, por certo, que eh, unha me conectei por, por Facebook xe con él antes de ir aquí, nada, que, me resultou imposible eh, vivir en Londres agora E todas as cousas o traballo, pero tamén por o precio do billete que está absolutamente disparado, senón que mandoume decir que eh, está o seu corazón aquí, porque non só fixo a película en fin, porque é documentalista, sino la fixo co, con corazón e porque sabía que era unha historia que merecía que pena ser contada. ¿no? Mira, eu, de todos xeitos que vega a película cando se presentó, ya no marco e miro otra vez, a xente que, que te recomendaría que leer o libro, porque a película é unha formato que rechina o libro é unha pasada. O libro sí que vale a pena leerlo, eh? a xente que quizás, eu lo recomiendo lo comprei un mismo día que se presentou na Casa do Libro, meu pai traballaba barreras e desa quinta e ademais, eh, vamos, a min é que me impresionou, eso me impresionou. Pasei no meu fillo que deu impresionar, por eso vos recomendo que a xente que lle gustou isto que lea o libro, por o libro vale a pena. Ben, está Bernardo aquí que sabe como conseguirlo, non? O libro, máis ou menos. Pois sí, me di que sí. Eh, Bernardo Vázquez, non? Bernardo Vázquez é el truso moitos libros para a través da casa do libro e en algún momento subirei no inteiro a, a, a internet vamos, a, a, a, a miña página web pero de todas maneiras é certo é dicir, a película debía ser como un aperitivo para logo ler o libro o libro inteiro non? porque eh, os primeiros capítulos se produce todo non? e a vida de Coruso e con moitos detalles. El, mm, teño que decir tamén que non, non, pens, non soñou nunca de que o libro se publicaría, a pesar de que ele dicía que publicaremoslo e tal. E eso lle deu unha forza especial, un significado especial ao libro, porque conta as cousas dunha maneira espontánea. Ao mellor, se pensara que iso iba a ser lido por aí, non contaba todo o que contou ali. Eh, de algunhas cousas se podía arrepentir e non poñelas porque podía molestar unha persoa ou outra pero bueno, como el dicía, isto é para crear os voz porque non creí, nunca creu que iso se pudiera publicar e menos que se pudiera facer un documental eh, estuvo a punto de facerse unha película de ficción vamos, con actores pero eh, incluso mm, eh, asunta de un diñeiro e se fixo un guión pero e eh, logo iso non foi adiante tamén, tamén, tamén non foi adiante porque cambiou o goberno todo hai que dicirlo claramente este tema temas interesaron menos de feito a televisión de Galicia a pesar da miña insistencia non emitiu a película a través da, da televisión de Galicia ata que nos fixemos a presentación en vivo entón, e, e, e, e colgamos a película por, internet eh, en, o canal de, de YouTube. Hasta ese momento no se animó, logo pues Ah, pusieron un par de días, etc. Bueno, que también eh, todos sabemos que el Partido Popular é eh, contrario a esta memoria histórica, ¿no? Claro, que a Televisión de Galicia non tiña por eh, que eh, por polo que dio o Partido Popular, porque, non sei, eh, é unha televisión pública que teria que estar a servicio de todo, pero bueno, siempre así, por desgracia, con todo, finalmente ha emitido por la tribuna Yo decía al filo de Sara que, que dentro de 10 años vaya a seguir viéndose con interés la película, porque Steve Stress hizo un trabajo muy bueno, porque tiene una gran experiencia como documentalista y es muy buen profesional y supo crear ese ambiente de tensión de maneira que me decía unha profesora da Universidade de Costa Rica que logo me repetiu un Facebook o hoxe mismo cando volvín a poñer o anuncio deste acto en Facebook me decía atrapa e conmueve eh? o sea, que te agarra está esperando que non termina creo que conmueve como eh, que é unha maneira unha, unha maneira fina de decir que, que emociona ¿no? eh, de alguna maneira sobre todo os que viviron aqueles feitos eh, pues, a través personalmente ou a través das súas familias que é o máis normal polas, polo tempo que transcorre máis Miguel, quer decir algo máis? complementar algo? Bueno, pois entón agora pasamos á música que a Manolo le encantaba moito e seguro que estaría feliz e como vamos a estar todos nós escoitando a, o estreno de, de este grupo que, que formou eh, Gerardo, non? Gerardo, eu non vai cantar, non vai tocar e é por a primeira vez que fan ele e, y son dos compañeros que perdonar que non é dos Pues pois máis nada, gracias de novo